порядка. Ты многое потерял? Опа-опа, что там? Ну-ка. Так, улыбаемся. Привет. Янка, давай к нам, хватит там уже с мажорами снег месить. И так она звалась Яна. Грудь, ноги, жопа, без изъяна. <laughs> Какая разница? О! Мы едем. О! Она времени теряет. Ну что, Гарик, прозевал девушку. Молодец, Янка. Да, дуэль однозначно. Слушай, Гарик, если надо попозировать, я готова. Mm. Ку-ку! Отлично выглядишь! Ты чё? Бай! А... <gasps> Извините. Аккуратнее, молодой человек. больше. Не... Не подходите к машине, там бомба! В машине бомба! Все от машины! Ах! десять окуней!» «Да!» «Ты зря не поехал! Не успеваю вынимать!» «На желтую мормышку, понял?» «Да!» «Он мой телефон забрал! Он же ее найдет! Он киллер! Я все снял! Э, это киллер! Я все снял! Он же найдет ее, ребят!» Ребята, я все снял на телефон. Ее нужно спасать. Он же найдет ее и убьет. Она, она там на доске катается, на горло. Кто она? Янка! А? Я, я снял все на телефон и отослал ей ММС. Позвонить. Дайте телефон позвонить. На. Звони. <clears throat> Свали оттуда, за тобой киллер гонится! Слушай, ты задолбался своими шуточками! Янка, да послушай, меня менты повязали! Срочно перешли на этот номер мой последний ММС! Я все твои ММС убила, пока! Она сейчас перешлет. Сейчас. Ребята, да? сейчас. На ваш телефон. Ладно, ребята, давайте его машину, там в конторе разберемся. Ой, нет, ты что, ты стой нормально! Стоять! Отставить! Машину! Папочка, я уже хорошо кататься научилась. Молодец. А где же палки твои? А вот. А вторую потеряла. А я не теряла, и две было. Ну что, покатаемся? Ногу убери. Просыпайся! Быстрее вставай! Уйдем на доске! Янка, валим отсюда! Это киллер! Он ее убить хотел! Его утопить надо! Он женщину с ребенком хотел взорвать! Мы будем поступать по закону. Туда плыви! Сколько уйдет? Стоять! Стоять! Ниже! Руки за спину! Лежать! Не дергайся! Вставай! Давайте, бойцы, в машину Давай! Пошел! Вперед! Вот, вот. Вот, нормально. На что ловишь? На мормышку. Мормышка, давай-ка ко мне в машину, а то еще воспаление легких схватишь. Да нет, спасибо. Я лучше здесь, на базе, высушить. Да. Ты как? Стойте! Нормально. Кнопочку нажми. Товарищ полку. Можно, можно. Ага. Стоять. Снято. Машину. Словил. Mm-hmm. Столько раз, столько нелепых фраз, И сколько дней, и столько же не тех ночей, Но он хотел лишь раз Хоть на миг оказаться с ней Настолько глаз вокруг